Hello, Egyedi Péter vagyok az Óriás zenekarból. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a hősökre, és én imádom a hősöket, de a mai világban az a furcsa, hogy jónak gondoljuk azt, ami alap. És szerintem tök jó lenne, ha alap lenne az, hogy amit most már hősesnek gondolunk, az a neveltetés során belekerül az emberek fejébe.